Orang masuk syaitan ni siapa tu? Ataupun siapa kau yang masuk syaitan? Masuk syaitan di sini artinya syaitan masuk di dalam otak dia, tubuh dia, perasaan dia, cara hidup dia. Tu arti syaitan masuk. Allah royak. Tanya dan royak. Dalam ayat ni iaitu nya mahu kau aku khabarkan kepada kamu kepada siapa siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Syaitan turun masuk di dalam tubuh manusia. Otak manusia dan cara hidup yang manusia tu glewing. Duduk tak kena. Tak mesti katanya syaitan masuk pasang orang masuk hatu, kecek tak kau gapo hak tu pasang orang masuk hatu. Tapi hak ni lebih bahaya daripada orang masuk hatu lagi. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون Ayat 221 sampai 226 Saya tinggal seayat Ayat belakang sub sekali dalam surah Syu'ara Ayat 221 ni Kita buat soalan Orang masuk syaitan ni siapa tu? Ataupun siapa kau yang masuk syaitan. Masuk syaitan di sini artinya syaitan masuk di dalam otak dia, tubuh dia, perasaan dia, cara hidup dia. Tu arti syaitan masuk. Allah ayat tanya dan royak. Dalam ayat ni iaitu nya mahukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun syaitan turun masuk di dalam tubuh manusia otak manusia dan cara hidup yang manusia tu glewing duduk tak kena tak mesti katanya syaitan masuk pasang orang masuk hatu kecek tak tahu gapo hak tu pasang orang masuk hatu tapi hak ni lebih bahaya daripada orang masuk hatu lagi nota kaki 1 2 4 3 Setelah Allah Taala menerangkan perbezaan di antara Rasulullah SAW yang benar serta mendapat wahyu dari Allah Azza wajal dengan pendusta-pendusta pawang-pawang. Pawang-pawang ni artinya modu. Orang okay. ahli nujung, orang nengok dan sebagainya dan ahli-ahli sihir yang mendapat bisikan dari syaitan. Maka diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syair dan baginda yang menyampaikannya saya baca tak kena eh tak apalah baca dah dan yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik kerana ahli-ahli syair lazimnya tidak berdasarkan kepada kebenaran hanyalah menurut khayalan semata-mata dan mereka yang demikian hanya menjadi ikut ter bagi orang-orang yang sesat Ni insya-Allah nanti kita uh, tahu secara girak. Tapi nota kaki 1 2 4 ni yakni sebenar sebenar syaitan sebenarnya syaitan-syaitan itu turun kepada golongan pendusta yang berdosa, pawang-pawang dan ahli-ahli sihir yang mendakwa mengetahui perkara-perkara gaib. Ha ni jala tu. Orang-orang hok pasal duk nengok, duk nujung, duk royak tu, royak ni Jala tu. Orang tu main syaitan betul-betul. Lepas tu gamuk-gamuk. Supaya Tok bawa muhatu, Pak pasang main dengan syirik tu lah. Orang-orang pasang nujung. Gi tengok orang tangi, tengok dalam pinggir, dalam air, dalam gapa. Masya Allah. Hak ni kak. Ya. Tu. Pak masih duk ada lagi. Siapakah hari ni? Duk ada lagi. Kok kapung-kapung. Orang pun jadi berasa nak pergi cari dia. Ada gapa-gapa apa mula nak pergi cari nengok pasal nengok lalu. Barang ni hilang lagu mana siapa buat ke tu ke ni masya-Allah. Nabi royak di dalam satu hadis. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi katanya siapa-siapa yang gi cari tok nujung tok nengok ikutlah tok gapo-gapo hok pasal nengok-nengok nujung-nujung nasib ko, barang hilang ko, susah payah ada belaka fasalahu maka dia tanya orang tu dia tanya tok nujung fasaddaqahu maka dia percaya gapo hok tok nujung duk kecek maka orang tu adalah orang yang kafir dengan Quran hak tu hewak turun kepada Nabi Muhammad bermaknanya orang tu kafir apa kita nak kata lagu mana nabi ayat lagu tu kufur dengan Quran Tuhan ayat di dalam surah An-Naml nanti kita akan belajar sikit lagi Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada siapa yang tahu benda gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Apa orang tok nujung hok dak didakwa katanya tahu ga tu tahu ga ni tahu ga tu. Ha kalau gitu kalau sangkom dak percaya kepada tok nujung tok nengok ha cuba royak katanya esok wan pi mai nak berlaku gapo. Hari ni wan simpi. Esok nak berlaku gapo pukul 9 pagi, pukul 10 malam nak berlaku gapo. Orang nak mati apa orang? Hang terang kita tanya Tok, Tok Nujung, kalau dia Tok Nujung boleh tahu belaka 10 tahun lagi nak jadi berlaku gapo. Itulah. Orang yes diri dia katanya modu ke modau. Modu. Modau. Agak-agak gitu, agak-agak agak. Boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Apa orang apa yang mula tanya? Wei, rano hanya duk royak tu jadi kena belaka atas kita. Masya-Allah. Sebab apa tu? Bisikir daripada syaitan ni. Di telinga dia, dalam hati dia. Dia royak, royak, royak. Itulah orang masuk syaitan panggil. Na'udzubillah min zahri. Sebab tu kita orang Islam yang benar-benar berime Jangan we ada walaupun sedikit. Seluma-seluma, piyah-piyah. Hak pasang syirik, jangan we ada walaupun sedikit. Pegailah dengan Quran molek. Tuhai royak lagu mana. Bukan jadi kemahkan. Imeh kita kita tak tahu masa depan nak berlaku apa. Nabi sendiri Nabi tak tahu. Cuma hak Nabi tahu melalui wahyu. Kalau misal orang tanya, apa kan Nabi duk royak peristiwa nak berlaku hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat go tu gani. Dak, Nabi bukan dia duk rekod dengan otak dia. Tapi semua hak dia tahu tu melalui wahyu. Jibril mari duk royak kepada dia so so so so so so. Alhamdulillah, dia pun royak? Hak Jibra'il tak layak, ya tak layak. Ya tak pergi rekor main. Ha ni nak, ya katanya beza di antara benda hak Nabi rakyat akan berlaku gotu gotu gotu dengan hak tok bomo hatu tok bomo nengok gotu gani gani jala tu beza jauh alhamdulillah ayat 222 mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa ha tengok afak patu asim. Afak maknanya orang kecek bohong. Athim, orang yang banyak buat dosa. Sebab tu, tok-tok nengok, hak dia main dengan wasabah, main ngap apa, ambil pinggir, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, ambil air jiru, sapu, sapu, sapu, sapu, sapu, berok, minum air. Ya Allah belakang tu. tu ada, siapakah hari ni, orang-orang yang main dengan azimat, nyata ini letak di lengan, ikat di pinggir, ni pinggir tubuh sendiri kalau sakut dalam umuh boh dalam kereta kalau dia orang sial kita tak ada tak ada kena pelak ke apa dia pakai payan dia duk sakut kain hok dia ambil daripada tok ca tok ca kadang-kadang duk katok pala puk puk puk puk puk puk nyemoh juga sapu pala hmm hak tu orang kafe cerak-cerak kita orang Islam ni masya-Allah jangan we ada eh janganlah we ada kalau siapa ada lagi duk berasa kata nak percaya kepada tok tu tok ni hodo duk main nojong nengok gotu gani ni minta wi tobat wi jadi set sin daripada hidup kita jangan wi ada walaupun sikit jangan wi ada walaupun sikit ani ha, betul betul tu heraya katanya orang pasal pendusta dan banyaknya buat dosa jadah tu syaitan masuk dalam tubuh dia duduk sekali dengan syaitan lepas tu kita nak buat lagu mana tak suwi duduk saing dengan syaitan, saing dengan apa saing benda-benda tak molek. Kena ada Quran. Nabi ayat katanya tubuh orang ni dia tak ada Quran duduk dalam tubuh dia, maka supaya dengan umuh gobek. Umuh gobek ni umuh nak gutuh. Umuh nak gutuh. Acu naik masuk duduk dalam umuh tu gerom gutuh lalu dah. Tu umuh gobek. Cek katanya orang dia tak ada Quran. Yang babak lah tu syaitan yang masuk pak tu hmm nyok ya kacik habis gotu goni gotu gani mana buat gana tu eh semaya pun kurang kera'ah pun tak ajar ngaji pun tak lepas tu penuh dalam tubuh dia ni benda kakah-kakah pasal hak syirik belaka syirik khurafat bid'ah. karuk mikir tak kena gotu gani gotu oh sarapat yang ada ada dalam tubuh badan dia sebab tu kita kena duduk dengan kera'ah sama duduk dengan zikir ingat semaya wi khusyuk lepas tu jangan duk buat dosa jangan duk percaya kepada benda-benda kuaka-kuaka gotu gani gotu gani jangan terutamanya dah betul-betul saya kecek sini bomo-bomo kok kapung tu boleh ke tak saya tang tam-tam katanya boleh ke tak bomo-bomo kapung kita jangan main pasal syirik tapi kita main pasal ayat Quran dengan doa hak nabi baca kalau nak perubah orang, okay, jangan duk main pasal ah, kena sirih pini, kena pelepah, kena duit tak cukup ke. Ha, atau kena buat puluk semangat. Ha, kena royak, riak go tu riak go ni. Nya panggil ikut dia dalam apa? Dalam baca air dia. Sebab tu bomo-bomo hatu tu nujung dia tak baca riah. Dia tak baca we bunyi, dia takut orang add video, takut orang add suara. Dia baca dengan berkat kata la ilaha illallah pongnya siu, ada kata hak la ilaha illallah tu dia ha? bunyi tapi dia ada baca ke nama tu wallahu alam kita tak tahu ni lah wallahu alam lah boleh jadi dia baca tu betul atau dia baca tak betul tapi kita nak mitok ni mitok tu jadi orang yang duk main pasal bomo-bomo lah pasal cerah Perubatlah pasal cerah pasang kenuh lalu dah baca awi betul lalu kalau dah nak pergi tangi nak pergi gapo nak tok tangi atas kepala orang tino ke gapo baca awi betul betul lalu dah bismillahirrahmanirrahim baca baca baca baca baca, baca. nak siuk pun siuk sebab apa sebab nabi sendiri pun nabi ada perubat japi orang ada setengah-setengah sahabat mari pak nabi kita ni lemah tak rok nabi buat nabi baca kadang-kadang ayat tu ayat ni ayat nabi siuk Kadang-kadang Nabi buat air. Ada dah. Nabi buat air untuk orang minum. Nabi siuk masuk dalam air. Sebab itulah ulama zaman dahulu dia tulis kitab iaitu At-Tib An-Nabawi. Kan petของท่าน Nabi. Alhamdulillah. Sebab tu nah benar-benar pasal ini kita usahalah jadi nampak kita jelas dan cerah dalam ha tak Taksir jadi syaitan ni masuk di dalam jiwa hati kita dan sebagainya. Terutamanya syaitan mari duduk tipu dan goda mari duduk apa? Rupuan otak kita. Allah, orang ada ada apa? Syaitan mari duduk rupuan hati dia, otak dia, cara hidup dia punuh habis. Punuh habis. Ha tu. Dia tak sewa amal ibadat dia masa tubuh berasa lemah tubuh-tubuh setengah-setengah orang dah eh. saya yakin katanya setengah-setengah orang tubuh lemah tak ada pergi peksak di hospital bomo ayat tak ada tak ada memang tak ada penyakit tapi apa boleh lemah tak ada sama ha, tu. sebab tu ha, amal lah nah, kita dengan Quran baca banyak faham molek zikir banyak semaya-semaya kita sujud lama zikir ingat katanya Allah Ta'ala firman di dalam surah Ra'd Al-Ladin amanu, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر Ala ألا بذكر الله تطمئن qulub. Orang-orang beriman hati mereka teni dengan zikir dengan ingat kepada Allah. Ingat di sini artinya termasuknya solat. Solat lah hop, hop thing sekali iaitu nya sembahyang. Lepas tu kan zikir tu apa baca doa tu apa kita buat apa-apa kita jadi kita terikat dengan Allah Taala. Tuhan apa tanya? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Doa dengan sebab ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dapat menenangkan hati-hati. Sebab tu orang-orang serabut, bosan, duduk tak senang. Ambil ayat ni. Zikir boleh jadi banyak. Banyak, banyak, banyak, banyak. Duduk atas motor, atas kereta, bila-bila jalan, buat apa semua tu jadi hati kita teringat semua dengan Allah Ta'ala. Barulah dia akan menjadi perkara baik. Tuhan Raya lagi. Yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun. Yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu sedang kebanyakan beritanya adalah dusta. Tu tengok. Orang yang masuk syaitan saat ni, dia duk ada pitikam dia. Nah, saya masa duduk di Mesir dulu tahun 1000 nengkau kau pet. Nengkau kau cek kat tu mana? Lah. 1900 Jadi nampak supaya menjadi orang gila. Pas bukan seorang dua orang dak penklum besar. pok pok dia ramah, semua syaitan. Masya-Allah. Ha ni kita yakin katanya benda-benda pasal ni bukan sikit berlaku di mana negara-negara. Boleh kata ke seluruh dunia ada berlaku orang pasal glewing tak kena. Pas bukan orang orang apa ni orang putih saja. Bahkan setiap orang okay, dalam dalam negara mana-mana dia glewing daripada hak sebenar yang nak jadi macam tu pas kalau misal katanya jadi kepada orang Islam pas kita nak kata bagaimana ha, kenapa gaya dia suruh dia tobat nasihat kepada dia molek kalau dia nak tobat tobat kalau dia tak siap tobat bermaknanya dia tu adalah orang kafir ingat molek dah orang ada semua selain daripada Allah orang tu adalah orang kafir walaupun nama dia Allah mamak timur makna sekalipun orang tu adalah orang kafir mati tak boleh tanah dari kubur Islam ingat molek tu hak ni jadi cacing dalam dah siapa yang keluar daripada agama Islam walaupun anak cucu orang Islam dia mati tak boleh tanah dari kubur Islam haram bagi orang yang duduk capkan mayat dia eh gigali ya. Eh. sebab dia ni asal orang Islam ha mak pak dia orang Islam kita kena tanah dari kubur Islam tak boleh tak boleh tak boleh mayat pasal ni kena jadi capkan pasal kafir walaupun nama Allah timuh sekalipun itulah nah jadi panggil dua tiga ayat yang saya baca hurai kepada kita insyaallah akan menjadi manfaat dan insyaallah kita akan masuk ayat 224 hubungnya dengan highlight nama surah ni iaitu surah asy-syu'ara yang Allah Taala ayat katanya wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun iaitu apa orang-orang apa pasal suka duk kecek klon gapo pasal khayalan kece rươi pươi benar tak ada duk buat ni ha ni tu hari raya pun maknanya tak kena kepada orang-orang ahli syair yang rasa tak betul lah ahli syair hak betul pun ada insyaallah kita sambung esok dah esok ni saya dok berasa saya nak sedia ketah kepada kita saya taik kesan siap dah dah sempena dengan tahun baru 2023 insyaallah wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh